o, Salam alaikum. Hola amigos y amigas, soy Mehdi y en este canal vamos a hacer una serie de diferentes retos, así que suscríbete en el canal para no perder ningún video. En cada video vamos a tener un nuevo una nueva participante, así que si quieren participar, me escriban en mi Instagram. Hoy tenemos nuestra amiga Andy. <laughs> Hola, salam alaikum. Yo soy Andrea y soy de México. وبالنسبه للناس العرب يمكن لكم تتابعونا حيت في الاعدادات غادي نتلقاو ترجمه باللغه العربيه وكتبوا لنا في الكومنتير الكلمات اللي تبغيونا نستعملهم في الحلقات الجايه. اورا فاموس a empezar con las <laughs> reglas de nuestro reto. Bueno, en este reto vamos a pronunciar palabras difíciles para ella en árabe y para mí en español. 10 para cada uno. Las reglas son como el siguiente. Nada de trabalenguas, nada de grosería, o no hay tiempo <laughs> límite. <laughs> y cada uno tiene tres intentos para cada palabra. Vamos a empezar con Andy. Esta es una palabra em, muy mexicana y es ah, apapacho. <laughs> apapacho. ¿Sí lo puedes decir? ¡Ay, lo dijiste bien rápido! Oh, Se me olvidó esa parte. Quien pierde va a comer mm. Eh, un diente de ajo. Esta delicia. No, una morenita, <laughs> <laughs> no, no, completo. Todo, todo completo. <laughs> no. Bueno, ya. Bueno, a ver. Khrushchev. Ah. Wait till you see the... no, no, no, no. a ver, repítelo. Khrushchev. Ah, ¿La dije bien? Bueno, más o menos, pero sí, aceptable. <laughs> Una verdura. Otorrinolaringólogo. Es una palabra en español. A <laughs> ver, oh, espera. Ah, otorrinolaringólogo. Pero despacio, yo digo las palabras despacio. Otorrinolaringólogo. Rayos, yo también otra trabé. <laughs> Tú tampoco puedes pronunciar. Ah, otorrinolaringólogo. laringólogo. No es un trabalenguas. Otori. Otorrinolaringólogo. Otori otorrinolaringólogo. no. <laughs> <laughs> es que la, última parte no, se escucha bien. La última parte, lo dices rápido. Otorrino laringólogo. Otorrino laringólogo. ¡Wow! Lo dijiste muy bien. <laughs> ¿Qué ¿Pero cuántas veces lo dijiste? Tres. Mm. Ay, rayos. Lo dijiste bien. Ahora sí. Ahora una, no, sí te de poner. Ahora una palabra en árabe clásico. hoy Oy, eso lo dijiste muy rápido. Estillage. Estillage. <laughs> Más lento que así no se puede. Estillage. Ay, me dice muy difícil. A ver, otra vez, solo una misma. Mira, te falta solo un intento, te queda. Mira. No, no digas eso. Ah, <laughs> lo dije bien. <laughs> Te lo dije bien, ¿verdad? Bueno, ya perdiste, pero vamos, vamos a darte una oportunidad más, ¿ya? <laughs> Según yo lo dije bien. No, mira, <clears throat> escucha bien. ¡Eh, İhtiyaç. No, es ihtiyaç. Pues es que escucho eso. No. Ihtiyaç, ¿no? Ay, no quiero comer algo. <laughs> ya perdiste, pero voy a tratar de ayudarte para pronunciarla. Mira, eh, repite conmigo. Eh, eh. Eh. Sale de aquí. Eh. Mira. er, Ehti, er, ti. jij. Ah, er. Ok. Er, ti, dash. No, Jij. yash, algo así. احتجاج. Yash. Ne- Nezahualcóyotl. A ver. ¡Ay, tu cara! Nesa <laughs> Nezahualcoyotl. Yo no te digo las palabras así. <laughs> Tú lo mm, pronuncias <laughs> rápido, ni siquiera puedo escuchar qué dices. Nesa o Nezahualcoyotl. Más o menos. Nesa Nezahualcoyotl. A ver. Nesa o Two hours later. o el Ay, <laughs> rayos. Lo dijiste bien. Bagrir. <laughs> ¿Qué, pedo con eso? ¿Cómo? A ver, espera. Hazlo más lento. Begrir. Ni siquiera mueves la boca, Miri. ¿Qué onda? Solo una vez más, repítelo. Quiero, no quiero. Bagrir. A ver. Uh, ah, Bagri. ¿Lo dije bien? Dos R en el, final. Lo dije bien. Mira. Bagrir. Ah, ok. Eh, ba Bagrir. ¿Lo dije ah, bien? Así ah. eh, este es el nombre, es un nombre el nombre del rey Nezahualcóyotl. Y su papá se llamaba Islizochitl. ¿Islis? ¿Sí me escuchaste? No escuché la última parte. Es Islizochitl. Islizochitl. Ay, repítelo, repítelo, repítelo. Según yo es muy difícil y tú lo <laughs> dices muy fácil. Islis Chitel. Islis Chitel. Más o menos. Islis Chitel. Ay, es que si lo dices Ya, me enojé, Mira, Lo, lo. ¿Ah? ¿Eso es árabe o daría? ¿Qué es? Ara, árabe. Lo, lo. Bueno. Um, lo. Lo, lo. Lo, look. No, no es que, no es look. Mira, termina como A muda. Lo. Eh, eh. Two hours later. Lo, uh. oh, dos, dos veces. Lo, lo. O sea, dos veces a muda. Ajá. Lo, lo. ¿Qué onda con los árabes? <laughs> ah, ok. Lo, lo, lo No, no, no me salí. Mira, son, son iguales. La primera parte igual que la última parte. Lo, lo. Lo, lo. Así es. Eh. Prepárate, es Mm, de eso sí ribonucleico. <laughs> es el ADN, pero en una palabra muy larga. A ver, te la repito. De eso sí ribonucleico. A ver. Ahora sí, ahora voy a <laughs> perder. A ver, te la digo muy lento. Ah, de eso, sirribi Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Mm, Desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Mm, mm. Te Todavía otra oportunidad. Esta no cuenta. ribonucleico. De esos ribonucleico. De esos mira, de esos Wow. ¿Qué onda contigo? Quiero ser árabe para poder pronunciar todo lo que me digan. Mrobsh. A ver, repítelo otra vez más lindo. <laughs> <laughs> Mm, algo así. <laughs> no. Mro. Bus. Pues Mro, bus. Pues pero. Lo dije bien. Más o menos. Mro, bus. Pues hay un, como un tilde. Mro, bus. Mro, bus. Mro, mm, bus. lo dije bien? Sí. ¡Ay! ¡Qué no voy a comer ajo. Achichincle. Achichincle. Uh. <laughs> ya basta, me di. Quieres ganar, yo lo sé. Cornavet. Eso <laughs> se escucha muy ruso. <laughs> ¿Qué es eso? ¿Darilla o árabe? Árabe. Hornabet. ¿Hornabet? Sí, pero la la primera letra tienes que mejorarla un poco. Co. A ver, repítemela. Co, Bernabet. Mm, espera. Co, no. Cor, no. Ay, no, no quiero perder. Cor, coronavit. Mira. Mm, no. Cornavet. Ay, es que, no, ¿por qué la garganta? A ver. Ah, Mm, <laughs> ya voy a comer ajo, ya dímelo. Te, lo acepto, te lo acepto, ya. No, te preocupes, ya. Dale. <laughs> Añagaza. ¿Qué? Añagaza. Añagaza. ¿Ves? <laughs> Súper fácil. Quiero ser árabe. De verdad quiero ser árabe porque ustedes pronuncian todo muy bien. Hamzer. ¿Qué es eso? Hamzer. Mahan, empieza con M. Mhanzer. Manjar. No, No, no, cuenta. No, se canta todo. Manjar. Manjarser. No. Mhanzer. Man, No. Manhanser. Ya me, lo dije bien. Más o menos, Más o menos, <laughs> Electroencefalografía. Ah, ¿Otra vez? Electroencefalografía. Electroencefalografía. Dilo otra vez. Electroencefalografía. ¿Otra vez? ¿Más lenta? Electroencefalografía electroencefalografía. no puede ser, Meli. Yo no quiero jugar contigo. Eres muy bueno en todo. de la saba. ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera, repítelo. de la salva ¿Mua? Muata la saba. Muata la saba. saba. ¿Sí? Eh, pues se llama Tepetlaustok. ¿Otra vez? No, no pude escuchar. Tepetlaustok. Tepetlaustok. A ver, repítelo. Tepetlaustok. Tepe, te, te, Ya no quiero. Mshikra. Mm. ¿Qué? Mshikra. Mshikra. ¿Se lo bien? Más o menos, pero. ¿Sí o no? Mira. Mshikrif. Mshikrif. ¿Sí? Eh, chicle Lo dices bien, ya. ¿Quieres que coma ajo ya de una buena vez? Ya ganaste. Ay, ¿por qué? La última. <laughs> La última para comer ajo. ¿Ya la dijiste? No. ¿Esa es la palabra? أشعة الشمس. Ay, no, Messi. <laughs> A ver, lento, lento, lento. Mira, te voy a decir bueno, las letras separadas. Mira. A, shi, ha, tu, a, sha, me, si. <laughs> No, esto es otro nivel. Es otro nivel. No. Ashiatu Ashams. Sí, está cerca. Ashiatu Ashams. Ashiatu Ashams. ¿Sí? Ay, lo más difícil se la puede decir. De todos modos perdí. <laughs> ya quieren que coma esta cosa. Para fortalecer tus defensas. <laughs> Yo te la dije. <laughs> Ay, no me di. Pero solo una mordida, no completo, solo una mordida. Oh. Solo mordió, solo mordió. Ahora <laughs> que está la prueba de que sí me mordió. <laughs> Ah. Eh, me dio mucho gusto jugar con Medi eh, en Zoom <laughs> y comer algo. Eh, de todos modos, Medi nos va a pagar a todos con un helado. por Les voy a mandar helados por correo. Bueno, así <laughs> termina nuestro video. Espero que les guste. No olviden su like. Eh, suscríbanse para ver más videos. Y nos vemos